cê tira O rio afunda, só não entro pelo cano No meu bloco de segunda, cê dá e cê tira O rio afunda, só não entro pelo cano No meu bloco de segunda É tiraram ela Levantar as panelas Estulha geral Desobedece quem tem juízes e morais no Supremo Federal. Se puxar o fio, revelar a teia, excelência, seu lugar é na cadeia. Vou tentar enrolar, Pega, bateria chamou pra cobal. Já que os meus braços não vão derramar. É amor de carnaval, vou tentar enrolar, Pega, bateria chamou pra cobal.